नमस्ते मेरो नाम विनिता हाडा मास्के हो म एक लोकतन्त्र राजदूत हुँ म भिक्टोरियाको निर्वाचन आयोगमा कार्यरत छु म हाम्रो समुदायलाई भिक्टोरियाको चुनावमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने र मतदान गर्ने बारेमा सिकाउँछु भिक्टोरिया राज्यको चुनाव नोभेम्बरमा हुँदैछ अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूले मात्र चुनावमा मतदान गर्न सक्छन् यदि तपाईँले मतदान गर्न नाम दर्ता गराउनु भएको छ भने तपाईँले अनिवार्य मतदान गर्नुपर्छ राज्य निर्वाचनमा मतदान गर्न क कसले नाम दर्ता गराउन सक्छ अठार वर्ष र सोभन्दा बढी उमेर पुगेका सबै अस्ट्रेलियाका नागरिकहरूले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्छन् यदि तपाईँले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराउनु भएको छैन भने कृपया नाम दर्ता गराउनुहोस् तपाईँले पहिले नै नाम दर्ता गराउनु भएको छ तर भर्खरै आफ्नो नाम ठेगाना परिवर्तन गर्नुभएको छ र अझै तपाईँको विवरण अध्यावधिक गर्नुभएको छैन भने कृपया अध्यावधिक गर्नुहोस् तपाईँले बिइसीसँग e मङ्गलबार आठ नोभेम्बर दुई हजार बाइस बेलुका आठ बजेसम्म आफ्नो नाम दर्ता वा विवरणहरू अध्यावधिक गर्नुपर्छ यो तपाईँले अनलाइन गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँ कागजी फर्म पनि गर्न सक्नुहुन्छ बिस भाषाहरूमा मतदाताको नाम दर्ता गर्ने फारमहरू अनलाइन उपलब्ध छन् यदि तपाईँसँग कुनै प्रश्नहरू छन् वा मद्दत चाहनुहुन्छ भने कृपया दूरभाषी सेवा नम्बर नौ दुई शून्य नौ शून्य एक एक दुईमा फोन गर्नुहोस् वा हाम्रो website BC dot BIC dot gov dot एयुमा जानुहोस् र दोभाषी चिन्हमा थिच्नुहोस्